бардык ядролук реакциялар заряддын жана массалык сандардын сакталуу мыйзамдарына баш ийет альфа бөлүкчөсүнүн азот ядросу менен реакциясында заряд сандарынын суммасы 9га, масса сандарынын суммасы 18ге барабар литий ядросу менен протондун реакциясында заряд сандарынын суммасы 4кө, масса сандарынын суммасы 8ге барабар реакцияга чейинки заряд сандарынын суммасы реакциядан кийинки заряд сандарынын суммасына барабар реакцияга чейин тазаланган массанын суммасы реакциядан кийинки масса сандарынын суммасына барабар